Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас. Сегодня я покажу вам процесс создания елочной игрушки «Новогодняя снежинка». Начнем. Для работы нам понадобится два цвета полимерной глины, линейка, скальпель, формочка круг, два моделирующих инструмента, лезвие – также для декора необходимы блестки голубых и синих оттенков, фимогель. Все остальное увидим по ходу работы. Разминаем голубую полимерную глину и раскатываем ее в нить. Для удобства делим колбаску на несколько частей. Каждую часть прокатываем на пастомашине в длинные пласты толщиной 1 мм. Снежинка состоит из четырех крупных звеньев, а каждое звено из пяти лепесточков. Первый лепесток самый длинный, поэтому для его создания нам понадобятся две полоски, каждая длиной по 10 сантиметров. Кладем одну полоску на другую, выравнивая край и хорошо прижимаем. Следующие два лепестка будут чуть поменьше. Длина полосок необходима по 9 сантиметров. Проделываем все то же самое. Ну и последние два лепесточка еще меньше. Отрезаем 8 сантиметров и подготавливаем две заготовки – Всего 5. Последний этап необходимо выровнять полоски. Просто обрезаем их лезвием. Формируем одно звено. Моделирующим инструментом все расправляем. Таким образом, я подготовила еще три звена. Пора все собрать. Нам необходима серединка. Ее сделаем белой. Катаем колбаску из белой полимерной глины и прокатываем ее на пастомашине на той же толщине. После этого можно все скрутить. Собираем на той поверхности, на которой будем запекать. кончики у каждого звена немного обрезаем при помощи круглой формочки. Присоединяем звенья к сердцевине, помогаем себе в работе моделирующими инструментами, ну или зубочистками, дотсами, в общем, что есть под рукой и чем удобнее работать. таком виде отправляем на первоначальный обжиг при температуре, указанной производителем. Для смешивания блесток я взяла пластиковый стаканчик, верхушку отрезала для удобства. Смешиваем между собой все оттенки блесток. снежинка остыла, ее можно декорировать. Для того, чтобы блестки хорошо прилипали и держались, необходимо смазать игрушку фимогелем. Таким образом украшаем нашу красавицу. Стараемся не трогать лицевую сторону игрушки с рваным краем. Когда все готово, отправляем на обжиг при температуре 110 градусов в течение 10 минут. Снежинка остыла, присоединяем ниточку, ленточку или дождик. Готово? Можем украшать елочку. А наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристани? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной. Оставляйте комментарии, ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых уроков. Пока-пока.